Salut à tous et bienvenue à l'assaut. Aujourd'hui, unboxing sur le tout dernier différentiel CLSD type Torsen de chez Rhino Racing et une explication sur celui-ci. Allez, c'est parti Avant d'ouvrir la boîte, on va regarder un peu l'extérieur. Donc, euh, boîte en métal, Noir. Et le Racing CLSD. je ne l'ai pas encore ouvert. Euh, j'attendais justement de faire cette vidéo euh, pour découvrir ensemble euh, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement. Donc, première couche, on va voir le différentiel. On voit le différentiel, La première protection. Donc là, on voit bien le différentiel qui est prémonté déjà. Hein. et les deux embouts à mettre dessus l'ouvrir tranquillement. Voilà. Hein Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il est déjà prémonté. Donc on regardera ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a exactement euh, comme, euh, comme matériel Donc là, on peut voir la pignonnerie. La pignonnerie de rechange. Exactement là. voir appuyer le de rechange. Dans nos configurations, parce que je sais pas ce qu'il y a dans, comme configuration. Et là, on voit le matériel. Bon, j'aurais préféré que euh, ce soit dans les petites poches, etc. pour séparer euh, tout ça là. La petite, euh, petite pièce. on va mettre ça dedans. voilà. J'espère qu'il y a une notice. et eh non, il n'y a pas de notice. Ah, dommage bon, pour les débutants, pour le démonter, ça va pas forcément être évident. Mais bon, faut pas se plaindre, il y a quand même du matériel avec euh, des pièces de rechange. Hein. Ça évite d'en acheter. Donc là, il y a les petits axes, il y a les petites agrafes. ok, les joints. Alors, concernant, euh, concernant les joints, euh, ils préconisent de ne pas les mettre pour les boîtes fermées, donc type YD2. Et par contre, pour les boîtes fermées, euh, pour les boîtes ouvertes, pardon, euh, euh, on peut les mettre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans ce type de différentiel-là, c'est pas un différentiel à huile, il est pignonneries uniquement graissées Voilà. Donc, il y a différents types de petits axes, de petites entretoises. Hein. Vous allez voir, je mets ça sous la... ici, là, les petits axes, certainement pour aller au bout des pignons, ici, là, au bout de la pignonnerie, pour caler, ça sert à ça. Les axes de rechange, les petites agrafes, qui sert à faire la pré-contrainte euh, sur, la pignonnerie. Donc on va démonter, on va regarder un petit peu. Je hein. Je vais pas rentrer en détail hein, sur le fonctionnement euh, du, type Torsen, parce que je suis pas forcément bien calé pour ça, mais euh, je mettrai une petite vidéo explicative hein, du type Torsen, et comme ça on, comprendrez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc là on va l'ouvrir. Voilà tomber quoi que ce soit. Regardez un peu ce qui est dedans. C'est bien de vous montrer un peu comment c'est configuré, parce que je ne sais pas du tout comment c'est configuré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce petit différentiel est nouveau en Airsoft Drift, mais par contre c'est pas nouveau euh, dans certaines disciplines comme le TT et la piste. En TT, dans les années 90, on l'utilisait déjà. Après, il y a plusieurs... Euh, y a plusieurs configurations hein, de, de hein. Il n'y a pas que cette configuration là. Hein. Voilà. on va essayer de l'ouvrir sans, sans, trop euh, faire n'importe quoi. Et de faire tomber le matériel. Et voilà. Donc voilà. Donc, on va déjà poser ça là. Donc là, il est configuré avec que deux agrafes. Configuré qu'avec deux agrafes. Et configuré en quatre pignons. Donc libre libre, dire. On va dire plus libre. Là, voilà. Roulement là. Et les quatre pignons. Donc il y en a deux en haut et deux en bas. C'est normal parce qu'en fait l'axe milieu est séparé en deux par un roulement. Je vais vous montrer. On va essayer de le démonter tranquillement. On essayer de le sortir tranquillement. Sans faire n'importe quoi. Voilà. Voilà, on les pignons, c'est pas grave. Voilà vous allez bien voir, je vais vite, parce que en fait, là, je vite là, voilà, je sais pas, vous allez bien voir. Donc là, bon, les deux roulements qui vont sur les flasques, la pignonnerie en haut et en bas, en haut ou en bas, ça dépend comment on le prend, bien sûr, et au milieu, il y a un roulement. Voilà. au milieu, il y a un roulement. Donc en fait, c'est deux flasques avec des billes à l'intérieur. Voilà, la configuration la configuration, pignon en haut, pignon en bas. Et on vient faire la pré-contrainte en mettant les axes ici avec les agrafes qui sont plus ou moins durs. Donc plus on va mettre de pignons, plus on va être, on va être moins ouvert, ça va être, ça va être durcir un peu plus, et moins on met de pignons, plus on va être ouvert. Le but en fait c'est que à une certaine vitesse, et eh ben, que les roues, le petit torsion c'est ça, à une certaine vitesse que les roues tournent à la même vitesse. Vu que le pin sur un différentiel normal, il y a toujours une roue qui tourne plus vite. La roue extérieure tourne plus vite que la roue intérieure, donc à une certaine vitesse. Grâce au verrouillage et au pignon, ça vient directement bloquer, faire... Euh, c'est ça, bloquer le différentiel et que la, que la roue euh, qui tourne le moins vite puisse tourner à la même vitesse que la roue qui tourne le plus vite. Donc il tourne à la même vitesse pour répartir le couple de façon égale. Voilà. Donc euh, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Euh, des choses à dire, même on pourra en discuter, c'est pas un problème. Je vais pas rentrer, comme je vous dis, de plus en détail parce que je vais pas rentrer dans la théorie non plus parce que je suis pas un professionnel. Hein, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on va continuer un petit peu le démontage histoire de vous montrer. sent que c'est un peu en vrai on va démonter, voilà. Donc la hein. Donc d'accord, je, vais, je découvre aussi un petit peu en même temps que vous. D'accord. Euh, donc il y a le pignon, l'axe et l'entretoise qui sert justement à caler en haut ou en bas pour que quand on vient le mettre dedans, là on vient le mettre positionné en haut ou en bas, là, parce que euh, je temps, on vient le positionner là au niveau de l'axe, comme ça, donc en haut ou en bas, donc on vient caler l'entretoise pour éviter qu'il y ait du jeu. L'entretoise sert à limiter le jeu, d'accord. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le configurer euh, comme, comme on veut, donc plus ou moins ouvert, donc euh, soit en 4 pignons, soit en 8, et on peut rajouter euh, les agrafes, donc il y a des agrafes de différentes duretés. Comme ça, il vient verrouiller plus ou moins vite. après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais après, on pourra peut-être tester... Euh, on pourrait tester, tester, tester mettre euh, deux agrafes souples et deux agrafes dures, par exemple. Pour tester, pour voir le comportement que ça peut donner. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous vous abonner et aussi bah, de nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Allez, tchou ses amis